Jedinstvo je nastalo 1946. godine omladinskim radnim akcijama bivše države Jugoslavije. To su mladinci gradili. To je bila tvornica gdje se mogao vlak okrenuti. Znači, na jednoj strani je vlak ušao, na drugoj strani je izašao i normalno bili smo povezani sa, sa željeznicom. Lako je bilo transportirati do broda, već kut je išla proizvodnja. Ne? Velika tvornica koja je imala svoju E, svoju čak benzinsku pumpu i tako. Bila je opremljena tvornica kao jedna od rijetkih u bivšoj Jugoslaviji ono vrijeme. A gledajte, bilo je ono vrijeme kako je, bilo i cijeli Jugoslavije, bilo radničko samoupravljanje. Znači, tvornice su upravljali preko radničkih savjeta sa firmom. I birali su rukovodstvo, direktora, generalnog direktora i na taj način se funkcionira. Znači bio je radnički savjet i ostale, ovaj, institucije koje su vodile firmu radnički ustrojene na način koji je ono, ono vrijeme i ustavno bilo zagarantirano pravo. Poslovalo se stalno sa dobitkom, pogotovo imali smo kupce koji su plaćali redovno i dobro, pogotovo veliko tržište Sovjetskog saveza, Kuba, onda Poljska, Rumunjska, onda Iran, Irak, dole u Africi. I, velim, radili smo u Michiganu 65. godine, to je najveća stvar za jedinstvo šećeranu. U ono vrijeme su bili konkurentni da se mogu to napraviti toj, u toj svjetskoj konkurenciji. A veli, većinom mi nije bilo ni potrebe tražiti nova tržišta jer tu su bile velike potrebe. Mi nismo mogli rusko tržište zapuniti tak samo. Ne? Iako smo mi radili tu i za našu inu e, i za ove veće firme hrvatske, veće projekte. Jedinstvo baš nije radilo neke sitno, nego jednostavno, što vam rekao, to je bila tvornica koja je gradila tvornice. Ne? Gledajte, kad je krenulo su problemi opće u, cijeloj državi. Jedinstvo je ostalo, jako malo je bilo dioničara, radnika jedinstva. Imali su jako mali broj dionica kad je to privatizirano na brzinu. I onda je to bila tvornica privatizirana u kuponskoj privatizaciji tako da je to uzela sunce ovoga Andabaka, jake Andabaka u toj kuponskoj privatizaciji i on, on je bio više zainteresiran za, te pogone i prostor, a ne toliko za proizvodnju samu. Tako da u toj situaciji i, nije bilo e, pravog vlasnika, ovi branitelji koji su imali te dionice, odnosno te kupone, kak je već to i ja sam ne znam točno, oni nisu mogli niti utjecati puno na to i tako da je polako se to počelo kola ići nizbrdo. Morh je ušao u jedinstvu početkom rata kada je ta 315. 16. ne znam, brigada iz e, Bregane morala nekud otići. Oni su bili praktički na slovenskom dijelu i morala Hrvatska prilika, nije htio, ovdje bilo mjesta i direktor koji je onda bio jednostavno je dozvolio vojski da uđe privremeno u naše prostore. Tako su na mala vrata ušli i ostali dan danas. Ne? Kasnije, 90, 1995. godine, kad je već bio rad gotov, direktor Ledić je bio onda poklonio pola tvornice državi i on potpisao zajednički ugovor sa generalom Zagorcem direktor nije imao pravo poklanjati tvornicu jer nije bio vlasnik. On je mogao po ondašnjem statutu predati jedno 5-6% imovine, a nikako ne pola tvornice. Taj sam Ledić, direktor kod Todorića, to je bio <laughs> ono kad se veli nogometu dupli pas. Najprije ću dati državi pa ćemo se dogovoriti pa će poslije ući unutra Todorić. Oni su jednostavno uzeli što im je trebalo. Znači niko ih nije pitao. Zagrebačka banka se naplatila. Oni su, oni su uzeli, isto su stavili ovrhu dok se imovina prodavala, uzeli su svoj dio, uzeli su cijelu oba dvije upravne zgrade. De facto se naplatila i banka, država uzela koliko im se htjelo i mi se sad još borimo i ovaj dio državni gdje mi radimo sada i mi se borimo za taj komadić e, što smo sačuvali tu jednu proizvodnu liniju. Kako ćemo dugo ne znamo. Zovem se Kameno Edvard, radim u jedinstvu oko 38 godina. Inače u toj firmi radim od samog početka, znači tu sam učio i zanat tri godine kao šeglet i tako sam ostao skroz do dana dana. Radim na poslovima borove kiste i ostalim poslovima normalno koji su vezani uz strojnu obradu, znači bušenje, i ostalo. Za ovo što je darovano moru mi nismo dobili ništa od države, koliko je meni poznato praktički mi smo to njima darivali, oni su to uzeli i ovaj dio gdje smo mi sad u ovoj jednoj hali i jednoj, jednom čošku tu, praktički oni su uzeli sve. Mi smo posunari u toj hali. '89. godine bilo blizu 2000, oko 1900 ljudi kad je krenula su kola nizbrdu, te rukovodeće strukture gledao ko će više hapiti, osnivali su privatne firme i jednostavno napuštali jedinstvo, a i za njima ljudi, kad nije bilo, krenulo je ono sve na opačke, da bi tamo negdje došli do 2002. godine smo imali oko 360 ljudi, pa onda 250 i na kraju kad smo osnovali ovu firmu Jedinstvo Novo, ostalo nas je 50-ak. Na moju veliku žalost sad nas ima 21. Ja, vodim tu firmu, imam jednog inženjera i to mi je sva režija. Problemi jedinstva e, počeli su dvije druge godine, su kulminirali. Onda je bila u Hrvatskoj Račanova vlada, i mi smo pokušali sa gospodinem Linićem na bilo koji način e, spasiti tu firmu. E, čak da više, od bivše adezijeve vlade dobili smo e, kredit od 5 milijuna kuna i radili smo program za njemačku elektroprivredu i dobili smo 3 milijuna od stare vlade, međutim Račan kad je došao na vlast Kino je jednostavno sve te ugovore i Onda je u stvari jedinstvo krenulo radnici u štrajk, nisu dobili plaće i to jedinstvo palo. Zagrebačka banka je digla hipoteku, što jer su oni bili garant, dali su garanciju i ljudi su krenuli štrajk i sve je krenulo naopako. Znači, de facto, te 2002. godine Linić je bio kreator naše propasti, bi se moglo reći. E, dakle, u to vrijeme djelovala su dva sindikata u jedinstvu. Kao većinski to ne većinski, nego gotovo svi radnici bili su učlanjeni u sindikat metalaca Hrvatske, u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, a grupa od možda jedno tridesetak radnika bila je organizirana u nekom samostalnom sindikatu u okviru Hrvatske udruge sindikata. Budući da sam ja počeo raditi kao voditelj ureda Hrvatske udruge sindikata, mene su prvo ti članovi pozvali u jedinstvo, međutim, budući da je djelovao u to vrijeme stožer za obranu jedinstva, kojem su potporu davala oba sindikata, nakon obavljenog razgovora sa članovima stožera za obranu jedinstva, e, članovi Huzovog sindikata prestali su me zvat, ali su me počeli zvat upravo e, tadašnji članovi stožera koji su dolazili iz sindikata metalaca Hrvatske. Ti su članovi stožera uvidjeli da e, neke inicijative koje su pozitivne, koje bi mogle dovesti do obnove proizvodnje, u stvari sindikati koče. Upravo, upravo taj pozitivni dio stožera, upravo ljudi koji su se organizirali kasnije i kroz novi sindikat i koji su izabrani u radničko vijeće, pokrenuli su zajedno sa mnom tu inicijativu da se počne proizvoditi, pa je zabilježen e, negdje početkom 2000-ih, ja mislim prvi u povijesti štrajk radom. Dakle, da su radnici na naš nagovor odlučili počet e, obavljati one poslove koji se mogu u tim uvjetima obavljati, bez obzira što su bili svjesni da za to možda nikada neće primiti plaću. Ali e, mi smo došli do zaključka da njihov rad e, ne odgovara vlasniku, ne odgovara banci, ne odgovara vlasti. To je dovelo i do pokretanja proizvodnje, i do osnivanja nove tvrtke, i do pokušaja e, stabilizacije situacije, ali nažalost je dovelo i do toga da je sindikat metalaca pokrenuo inicijativu za otvaranje stečaja, budući da su stečajni uvjeti nekoliko godina već postojali, jer e, prezaduženost je bila jasna, nelikvidnost je trajala godinama, stečaj je odmah i otvoren. I onda smo pokušali i pokušali, Mario e, nam je pomagao, on nam je bio krov i prošli smo sve ministre, sva ministarstva i, jedno vrijeme smo na crno radili jer nam nisu dozvolili da osnujemo firmu. Ne? Bili smo i kod Josipovića, ne predsjednika, i shvatio je sve i kao rekao svaka vam čast na vašoj borbi, primjeno se, fino smo razgovarali. Međutim, nije bilo ovaj, pomaka, da će poslije tog sastanka ovaj, državno odvjetništvo je podiglo tužbu protiv jedinstva novog. nakon nekih godinu do dvije e, rada te tvrtke u okviru stečaja, e, mi smo spoznali da i stečajna uprava u stvari radi na način da, e, da će to dovesti do prekida proizvodnje. Pa smo se onda dogovorili da radnici osnuju novu tvrtku koje će oni biti vlasnici, a ne tvrtka u stečaju i da preuzmu proizvodne procese na sebe. I onda e, ja sam rekao ovaj, u stožeru, još smo uvijek napravili stožer i još je funkcionirao, nismo mi to pustili, ja sam bio na čelu stožera i rekao sam malo dražno, više nema da mi drugima stvaramo firmu. E, e, napravili smo firmu i sami ćemo s njom rukovoditi, pa ćemo vidjeti onda smo si sami krivi ako ne bude išlo. Evo i uspjeli smo na kraju krajeva. Po meni je to jedan od najvećih uspjeha sindikata, ne samo novog sindikata, nego uopće sindikata u Hrvatskoj. To je bilo, mislim, veliko iznenađenje i za stečajnu upravu. I kada smo to učinili, e, bilo je pokušaja rasprodaje strojeva da bi se u stvari onemogućila proizvodnja. I tu je došlo, ajde, mislim da je to jedan od ključnih momenata u borbi za opstanak jedinstvo, da na dan kada je e, dolazio čovjek koji je E, koji je u stvari od stečaja otkupio ili ne znam na koji način trebao preuzeti strojeve radi prodaje. E, veća grupa radnika je došla e, u pogon, bila cijelu noć i utemeljila najbitnije strojeve. Dakle, kopali su se temelji, zalili s betonom i najbitniji strojevi su utemeljeni, tako da jednostavno ih je bilo nemoguće samo tako odnijeti. Trebala bi puno aktivnosti, a radnici su došli čuvati te strojeve. I na sam taj dan e, pokušaja odvoženja radnici su spašavali i druge stvari što god se dalo spasiti. Bilo je e, i to lijepo vidjeti kad je neko gledao, kad je bio stečaj, ovi su trgali strojeve, vozili, a mi smo svim vozili, su zvali policiju. Onda došla policija i ja velim policiji pa rekao, evo to je državna hala, državna imovina, ne, pa gledajte ove kutovi voze. Jer to je bilo strašno, to je bila otimačina, mislim, to je bila borba za stroj. Zovem se Drago Stiperski, radim u ovoj firmi već 39 godina. Od prvog dana to mi je jedini staž. Borimo se da proživimo. Bila nas je negdje prek 40, sad nas je 20. Ljudi polako odlaze u mirovinu, već smo svi manje više u godinama. Eto, kaj reći, mislim da mi smo vjerovatno nekako ogledalo općeg stanja u državi kak je većina firmi prošla. Ne? S tim da mi još, ajde, nismo više jedinstvo, sad smo jedinstvo novo, ali pokušavamo ostati, pokušava se raditi, baš nam ne daju, da vedem tako, stalno sam pod nekim pritiskom, vjerovatno da se nekak riješi tu odnos s Morhom, da možda bi tu bi moglo puno više ljudi raditi i zaraditi si možda i mirovinu. Sutra za jedinstvo sigurno postoji što se tiče poslovnog okruženja, što se tiče potencijala, sposobnosti tih ljudi još uvijek ga ima, iako ne još puno. Dakle, ukoliko se u idućih par godina ništa opet ne desi, onda jedinstvo novo više neće imati nikakve šanse. Mi surađujemo sa, gotovo stotinu poduzeća, radimo usluge, nemamo svoj proizvod, nažalost, nego radimo usluge. Sad je sve, sve, teže i sve problematičnije. Naročito sam rekao, kad ne možete vi organizirati proizvodnju neku ozbiljniju radi nesigurnosti, jer svak čas ono očekivaš šta će se dogoditi, ne može se dugoročno vezati e, i, to je taj razlog. po meni je uopće pravo čudo da smo proživjeli i da proživljavamo, jer ono od danas do sutra pitanje, uvijek se pitaš jel će doći sutra, ne? Ali evo, ovo je dokaz da kada se ljudi organiziraju, dogovore, stupe u nekakvu akciju, da uspjevaju. Evo, u metalnoj branši istu stvar su napravile i kolege u Itasu i isto tako pokazuju. Znači, Znači, to su dva primjera koji govore da se može. Ali e, čini mi se da u puno slučajeva kod nas radnici očekuju da to netko drugi za njih napravi. Jer opet moramo naglasiti da i u jedinstvu i u ITAS-u se desilo da su barem na nekoj nižoj razini sindikalne organizacije koje su bile prisutne stale iza projekta. Nažalost, sindikati u Hrvatskoj iza takvih projekata u pravilu ne staju. I to je poruka, dakle, e, e, da se od sindikata traži da rade svoj posao. Jer što je posao sindikata ako nije posao sačuvati radna mjesta pa i na ovakve načine?